どうも、木下優香です。今日はモスの新商品を食べたいと思います。モスのフレンチクルーラー。モスとミスドのコラボ商品です。モスのフレンチクルーラーのベリーショコラです。値段は290円です、1つ。私甘じょっぱいのが好きやけ絶対 食べたかったんですよねそれじゃあいただきます普通のモスと一緒ですね 間限定なんでね食べたい人は早く食べた方がいいと思いますあ違うこれぐるぐるチョリソーですぐるぐるチョリソーですこれフレンチクルーラーの中にチョリソーが入ってますめっちゃ垂れとるこういうやつですね モスのオリジナルのフレンチクルーラーに辛さが特徴の渦巻き型チョリソーソーセージとホットチリソース、トマト、レタス、オニオンを挟みました。お持ち帰りにはバンズも選べるそうです。チョリソーが入ってます。じゃあいただきます。 りそうが美味しいやっぱモスのねウインナー美味しいですよねなんかでもフレンチクール甘いんかと思っとったら全然甘くない ろに入れんと手めっちゃ汚れますこれモスバーガーみたいにねだいぶ手が汚れるミートソースがめっちゃかかっとる入ってるから甘くないフレンチクルーラーに、うん、トマトとチョリソーとレタスとミートソースが入ってる うんあでもフレンチクルーラーちょっとほんのり甘いです周りに砂糖がコーティングされてないから普通のフレンチクルーラーみたいに甘くないけど ぱいごちそうさまでした。 なんかほんのり甘いフレンチクルーラーになんかふわふわのフレンチクルーラーにちょっとピリ辛のチョリソーが入っとってであと野菜もトマトとレタスがジューシーなやつが入っとって美味しかったです300,390円400円まあでもやっぱモスバーガーとか 照り焼きバーガーとかの方がいいかな結構でも美味しかったですごちそうさまですまたね